Sí, bueno, aquí rema, xa mirades que rematou o lume aquí por sorte, pero por, tuvo que ser porque empezou a chover, nada máis, sino aquí eh, eu visitei unhas horas despois toda a zona e eh, miras que non hai que non hai pejada ningunha de, de andar en nin, nin maquinaria pesada, nin coche de bombeiros, non había pejadas nin nas pistas, aquí non veu ninguén. esa, visualmente, comunica cunha que está no medio das nubes que o Alto da Madanela en Burgeira. Burgeira, Mouhás, esta, Pasos de Borbén, Monte Alba, eh, pero estaban todas cerradas. Cando empezaron os lumes estaban todas cerradas, entón non había vigilantes, porque teñen que haber cinco, eh, un xubilouse, outro non tuxeron, outro estaba debaixo e quedaron dous, e fixeron os turnos de día, ao contrario, de 8 a 3 e 3 a 9. E lume empezou ás 2 da mañán eh, en Morradáns, debaixo de debaixo de vilas. Eu iso das muxicas nunca o crin, pero neste caso era tal a potencia do vento en algúns momentos que as muxicas aumentaron muitísimo de volume e viñan incandescentes e caían como un proxectil no medio do, no medio do seco que está todo. Isto non é, non é cousa dun, dun ano ni de dous, é evidente que hai un cambio climático, que cambiou o réxime pluviométrico, e iso vai cambiar a vegetación totalmente, que pasou sempre ao largo da historia da humanidade, antes de haber, de haber humanos, pero hai que replantexarse outro, outro modelo outro modelo do bosque de Galicia, e as, e as comunidades de montes, mellor non teñen autonomía eh, económica, económica para, para facelo, pero temos un goberno que ten que executalo. O que voto en falta que estas casetas están cunha deficiencia de persoal, están o 40%, porque as comunidades de montes non denuncian, e os alcaldes non denuncian. Que van denunciar agora? va, ahora non... O que pasa é que todos os servicios de antiincendios están, están privatizados, que é vergonzoso. Se é preferible que haxa tres ou catro, cinco ou seis mil eh, brigadistas ou como lle queiras chamar, pero non ten que estar na función da pajar lume nada máis. O brigadista pode estar nunha función, nunha función preventiva, poden estar dando, eh, dando cursos nos colexios, poden estar eles recibindo cursos, poden estar dando cursos nas comunidades de montes, hai 20.000, poden estar revisando puntos de agua, poden, hai 20.000 cosas que facer. É millor iso, é máis barato que gastalo despois en apagar incendios, en apagar hidroavións que non temos, en todo iso. Ora, a conexión entre a lei do... de tal, a conexión vai tela, claro, isto de pauperado, isto, ademais, eh, millóns de metros cadrados, miles e miles de hectáreas, son moi apetecibles para as multinacionais, iso é, iso é evidente, que son moi apetecibles. Ahora que viñera alguén mandado por unha multinacional a cometer esta catástrofe, o mellor hai que pensar que hai, haberá que pensar que non, pasa que isto é moi apetecible porque é moi barato, e como miran que o rural está abandonado, está abandonado o rural, está abandonado por eh, está abandonada a xestión do rural. Entón, estar abandonada a xestión do rural, isto é fácil, son miles de metros, de, de metros cadrados, ou millóns de metros cadrados, a precio barato para plantar eucaliptos ou o que sea, ou aguacates, ou minas, ou... ou que vamos... Ese proxecto mineiro da, das terras raras aí no Jaliñeiro, supoño que non terá que ver con isto, hai unha empresa do Canadá que quería explotar o ouro, que xa moi sabiamente hai dous mil anos explotaron os romanos, quedan restos de minería aurífera romana dende Sabarís, toda a serra do Jaliñeiro, a serra do Arjalo, eh, penetra dúcias de kilómetros por Portugal, aí están, temos localizadas moitas sondaxes, o buraco dos moros en Pinzás ten case un kilómetro a ceo aberto, entón hai a proposta dunha empresa do Canadá, pero son propostas moi moi abrasivas co territorio, non é unha sondaxe, non é unha cantería tradicional, iso é movimento de millóns e millóns de metros cúbicos eh, co, co uso de, de, de produtos químicos para beneficiar ese ouro. E eh, aí teñen que opinar os propietarios da terra e os que habitamos na terra. Non pode vir o Consello da Xunta a decir que iso que de interese xeral, de interese para todo o mundo, concedelo que, que nos arrasen coa Serra da Groba para levar o ouro para que se cotice na bolsa de, no mercado do ouro de Londres. Iso temos que decidir non sobre a nosa terra, asesorarnos e decidir pero parece que a política da Xunta que con esta lei do fomento das actividades empresariais dá a impresión de que, de que outra. Sí, bueno, pero hay esas amenazas de minas y amenazas de parques eólicos y amenazas de campos de golf. Aquí donde estamos, aquí debajo, iba otro campo de golf el año 2006 o 2007, que se votó abajo porque a ciudadanía de Valmiñor, eh, capitaneadas a cada vez por la gente de Maucho, eh, que no lo queríamos. E intentó intentouse otro, muy especulativo en pinzas, con 550 chalés solados en plena burbuja inmobiliaria. Y e ahora volvemos en el 2017, idea de de o que hoxe Conselleiro de Sanidade, de Xito Almuña, de facer un campo de golf en, en Baredo, de expropiar, que soa que soa fatal, 675.000 metros cadrados entre Baredo e Mougás, nin sabían que eran de Mougás 150.000 metros, eh, para, coa excusa de desestacionalizar o turismo, para que veña xente a xogar o golf no inverno a 400 e pico metros de altura. É un proxecto nefasto, todo no, na parte hidrolóxica, na parte ambiental, na parte patrimonial e hasta na, nos 25 anos de amortización do campo de Hall, que iso non é verdade, que, que vaya, iso é unha ruína total, pero eh, estamos con esa luita. Ahora, será, será, no, é prácticamente o terceiro campo de Hall que botamos abaixo en 10 anos, pero a cidadanía teñen que entender que é soberana para decidir o que quer no seu territorio. Eh, ardeu prácticamente todo o chan de Brito, ardeu unha porcentaxe altísima, non sei se o 60-70% eh, de camos, e o que había plantado aquí eran piñeiros e sobre todo eucalitos. É o momento da conversión do monte de eucalitos eh, noutra cousa distinta, ser o momento, pero económicamente estas dúas comunidades de Montes e Coruxo Vincios é outra cosa porque ten, ten, ten ingresos de parte do polígono da pasaxe, economicamente non poden nin cortar o que ardeu. Cortar o cardeo é carísimo porque vale prácticamente nada. Entón, ten que ser con axudas da administracións. E para calquera proxecto, para calquera cambio de rumbo, ten que haber tres cousas, que é, eh, é ideas, é tempo, ideas e diñeiro. Iso evidentemente é así. Entón, é o momento, isto é carísimo, porque o eucalipto que pasa é que o cortas e déxalo e volve a ser outra vez. Pero se o cortas e queres plantar outra cosa, tes que arrincar os tocóns da terra. Ya tienen que ir maquinaria pesada, estos cones hay que después destruirlos, o transportarlos, o quemarlos, o hacer cachos deles, Eso es un proceso eh, forestal caro, pero que, que un momento de, de botar man, sí, pero o que, o que decía antes, con ideas, pero con ideas que de la universidad, que vengan de centros que experimenten con, con plantas novas o con plantas nosas, a haber eso. eh, ahora estamos en quente, ah, hai, hai ofrecemento de partidos políticos de fondos europeos, hai ofrecemento da xunta que van a axudar en todo, esas sabedes en que queda todo isto? Todo isto queda sempre en nada que é o momento de cambiar, sí. Cal vai ser a forza, a sociedade civil, que, que tipo de implicación tiña que, que ter en todo isto, tiña que estar acordándose de que hai que cambiar o modelo rural como se si fora o mesmísimo momento, do domingo á tarde que estaba a punto de arderlle a casa. Nese momento tiñen que situarse durante meses e anos, e no, quero cambiar o modelo e quero participar eh, do cambio dese modelo. E que as comunidades de montes non sea cousa de catro, non porque eles queiran, porque hai falta de participación. Hai aldeas, o millor, con con 400 casas donde os comuneiros que asisten a, as asambleas son 50, 60 ou 70. Ese é unha pena que sea así porque é un, é un modelo de xestión da terra precioso propio de Galicia na que debíamos participar, pero non se está facendo. O Colexio Estudios salvouse, pero salvou. Ese sí que, que o ano e a vida. E a isto ora, o día 17 no Parlamento, hoxe que é 20, 19, no Tronte aprobouse a lei, que a, a, os títulos son preciosos, a lei de fomento das actividades empresariais, que iso conculca a lei de minería actual, conculca a lei de montes, que, que vai a levar que directamente, como o Consello da Xunta dixa que que esta mina de ouro que se quere implantar, é verdade que andan atrás dela, aí, nos, eh, aí na groba, é de, é de interese público, A mina vai para diante, aí non hai alegacións que valan, nin hai opinión da cidadanía, nin comunidades de monte, nin porque din eles que vai crear postos de traballo, esa falacia que hai sempre, porque iso queda moi ben, é moi popular, e ademais eh, creas, creas opinión pública favorable, e vai a mina para diante. Ata agora podemos alejar, o que está pasando co campo de gol en Baredo, non, non, nos como cidadáns parece nos mal, demostrámoslo, e alejamos que, que, que non o queremos. Iso vai, van a pasar por todo iso a, a utilidade pública ata ahora era para un hospital, para un colexo, para unha autoestrada e a veces con reservas, e para, e para, para os plans eólicos, con moitas reservas, porque o, no, 2006, no 2007 ardeu o Jaliñeiro e os 15 días veu o plan eólico, e agora ardeu prácticamente toda no 2006 eh, e eh, había un, un proxecto eólico en riba para evitar o lucro cesante, para presentarlle eh, aos paisanos que a terra está depauperada, que non vale nada, que é mellor que che dean, eh, non sei, 6.000 ou 60.000 euros o ano para plantar iso, todo está... Por moito que digan todo, nada hai casual, home. E ahora se preguntades, estes lumes, estes lumes son provocados por quen? Misterio. Iso é o misterio da encarnación. existen especuladores, isto xa vos dixen antes, que lucro, mira que mal, isto non vale para nada. Hai, hai xente que se cansará, que se fartará e tirará. Toalla. Xa hai algunha comunidade por aquí no Valmiñor que lle deu a xestión a empresas privadas. Eh? Cando ardeu a Groba no ano 2005, 2006, remataba a concesión de Ence, despois de 45 de 50 anos. Non ardera prácticamente nunca o que é o foral da Groba, ardeu aquel ano para meter medo, para operar e presionar, iso é así, non hai, non hai outra cousa. E agora está gestionado por un par de empresas privadas que reparten 47,53, 47 para eles, 53 para a Comunidade de Montes. E mira que a que ti, se podíamos coller iso tamén. Cada, cada ano facer unha corta de 100.000 euros e di para ti 47.000, para ti 50. Está perfecto que sí. Pois iso está, xa está pasando no Valmiñor. Ese é o peligro de que, de que isto que costou unha luita despois de morrer Franco nos anos 70, principios dos 80, que volvera o monte a man común, que é unha figura preciosa da nosa, do noso dereito constitucionario, e que, e que agora por deixación que volva que volva, que volva outra vez a xunta, os consellos, a quen sea, pero iso está pasando porque o rural está completamente abandonado, iso... Nada novo baixo o sol, home.